Wspólna nasza solidarność polsko-ukraińska jest potrzebna, bo jesteśmy braćmi i siostrami, bo mamy bardzo wiele wspólnego w historii naszej kultury, jakby to nie były niekiedy dramatyczne węzły tej kultury, ale są one wspólne, bo mamy wiele doświadczeń wspólnych literackich i chyba tak samo mamy wyczucie, że literatura, sztuka, kultura są tymi przestrzeniami, tymi obszarami, które łączą ludzi. Nawet wtedy, kiedy ludzie się różnią przy lekturze jakiejś książki, przy oglądaniu jakiegoś filmu, czy przy słuchaniu jakiejś muzyki. Bo to łączenie polega na tym, że jesteśmy trochę ponad taką codzienną rzeczywistość, że otwierają się przed nami inne światy, że otwierają się przed nami inni ludzie, że otwierają się przed nami inne rozumienia rzeczywistości i że jesteśmy też bardziej otwarci na to wszystko, co odmienne. Może dzisiaj we współczesnych czasach ta otwartość na to, co inne, odmienne jest nam szczególnie potrzebna, bo jest bardzo dużo żywiołów, które chciałyby, aby wszyscy myśleli podobnie, w identyczny sposób, zdarza się, no, jest e, koniec drugiej dekady XX wieku, a gdzie nie gdzie palą książki, więc e, musimy być na to odporni i musimy być razem i musimy być solidarni. I ja myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, i to już na koniec, bardzo ważna. Rok 2014, doświadczenie Majdanu, rewolucja godności były dla Ukrainy bardzo ważne. Ja wtedy mówiłem, że Majdan stał się sercem Europy. I przez wiele miesięcy, przez wiele lat, przy różnych pracach, także wspólnych Parlamentu Europejskiego i Parlamentu Ukraińskiego, Wierchownej Rady, myśleliśmy tak, Majdan jest sercem Europy. Dzisiaj myślimy z drżeniem, jak to będzie, jaki będzie wynik wyborów. Przepraszam, że chwilę o polityce, ale e, jest ważne, żeby to dzieło Majdanu, to poczucie godności, to poczucie nowej tożsamości, ważne dla kultury ukraińskiej, dla Ukrainy, żeby się rozwijało bez względu na okoliczności polityczne. I Andrzej, myślę, że zawsze możesz liczyć na to, że będziesz miał tu w Warszawie i w Polsce wielu, wielu przyjaciół. I przekaż to wszystkim e, koleżankom i kolegom z Ukrainy, ze wszystkich jej części nawet tych, które są dzisiaj najbardziej boleśnie dotknięte, tak? okupacją de facto, utratą wolności. Jesteśmy z Wami i to, że jesteśmy razem, powoduje, że stajemy się troszkę bardziej otwarci, uśmiechnięci, a dzięki książkom mądrzejsi.